Mm -hmm. Mm -hmm. selalu membisikkan di telingaku Malam terbersih aku sendiri aku kata ini bersama anda Hari di mana kita sudah tak mampu berlari Kau lupakan Aku sendirian, aku kau tinggal Thank you.